kasalimga 28 yil bo'ldi 28 yildan beri qiynalasiz 28 yilgi kasal internetni ko'ramanda ana shu yerdan topib ko'rdim ko'rib shunaqa xuddi haligi yurganlarni ko'rib yurgim keldi men ham man mixlanib qoluvdim haqiqatdan ham mana xastada ham yurolmay qoluvdim uchinchi kun ichganimda shunaqa og'riq yo'q tizzada mana shu sancharidda tizzani atrofi sanchardi rosa maza qildim <laughs> çöp kaldı. Yaş hizmetçi de ona? 73 ge öttüm. İnşallah. O rızavası ona? İki yıl hiç hiçem hasadayım yürümeye kaldım. Hiçem yürümeye kaldım. Yok aşın lütfen içkerimden keyin. Üç, üçüncü günü menge şuraka tahsil bildirdi. Ona assalomu alaykum. Yanvar yaxshimisiz? Shashimosizmi? Allah yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr. Men ham bu dorini ichdim. kapsulani dori mahsulotni litvani internetni ko'ramanda ana shu yerdan topib ko'rdim ko'rib shunaqa xuddi yurganlarni ko'rib yurgim keldi men ham man mixlanib qoluvdim haqiqatdan ham mana hassada ham yurolmay qoluvdim undan keyin uchinchi kun ichganimda shunaqa og'riq yo'q tizzada mana shu sancharidda tizzani atrofi sanchardi og'rig'i yo'q yengil o'ldi mana nevaram olib yuradi endi yiqilib tushma endi aytib bo'lmaydi deydi aylanib yuraman yaxshi bo'lib qoldim stress stresslar bo'lmadimi siqilishlar bo'lmadimi yo'q yo'q rosa maza qildim tinch <laughs> bo'lib qoldim yoshingiz nechida ona yoshingiz nechida yetmish uchga o'tdim inshaalloh umringiz uzoq bo'lsin ona ona og'riqlar qanaqa bo'lardi oldin og'riqlar rosa men bu kasalimga 28 yil oldu. 28 yildan beri qiynalasiz 28 yilgi kasal endi xudoga shukr, uni ichida yurdim yoshlikda quvvat bo'lar ekan yurardim. ancha muncha ishlarimni ham qilib yurdim, keyin keyin mana asosi mana chiganalar yozilmay qoldi ochilmay qoldi hozir yozilyaptimi ha ochilmay qoldi tiz, oyog'im og'rir edi bu og'rimasdi ketaverardim Hasta satıyamayan yürü uğrardım. Keyin keyin mashina bo'lib e, yosh yetayotgandan keyin og'irlashib qolarsa ekanmen bilmayman shunaqa bo'lib mixlanib qoldim ikki yil hech ham hassada ham yurolmay qoldim hech ham yurolmay kaldım. Yok aşın shu nutmani ichganimdan keyin üçüncü günü menga shunaqa ta'sir bildirdi bildirdiyu ana shu Konum diçen kemeripti, indi özü karıçılıydı giden yaptı. yüreğim geçenim umaptı, ne doktor ya var oldu, ne doktor dayınekin yatıp, indi e, su torsun aytamadı, kenara german kıp koydum. Bu, bu keserlerde olur ya ben, ben bu keserlerde olurdum. Şimdi kımaylar desem tutturdu kolu da ben. Kenara koyuldu. Şimdi ha, sağ şamallap getip süzüp de kıldı. shu qonim chamakan qonu kunlarni berashnaqa qildi endi eda ichay desa doktorga aytolmadim ichaymi nima qilay deyolmadim kechasi uxlayolmas edim mana shu kechasi bu yoqqa jitcha tashlasam bu og'ridi yana bu yoqqa tashlamiz kechasi uyqu yo'q edida unitivani ichganimdan keyin tinch uxlab qoldim uyqu zo'r bo'ldimi ha yaxshi bo'ldi chiroyli uxlab yotdim birinchi marta ko'rganingizda nutvani youtubeda nimani o'ylagandingiz ana yaxshi bo'lganlarni ko'rib men ham xuddi yaxshi bo'lib ketayotganga o'xshadim ruhiyatingiz ko'tarildimi necha foiz yaxshi bo'ldi sizlarni ko'rib youtubeda yuz foiz desam endi bilmadim to'qson foiz ko'tarildimda ruhiyatingiz ko'tarildi ko'tarib ketdi demak men ham tuzalar ekanman deb o'yladingizda inshaalloh o'yladim alloh shifosini bersin endi xudo xohlasa mana qishga kelib qoldik o'zingiz bilasiz sovuq o'tin ko'miri ketib qolyapti man yozib bo'lib qolsa yana ichishni boshlayman deb niyatim bor xudo xohlasa xudo xohlasa ona olloh umr etsin inshaalloh ona mana e, nutvani xarid qilib oldingizku mahsulotini nutva o'sha giyohlar yig'indisini sizga agar o'sha nutvani o'n besh xil giyoh qilib berganimda icholarmidingiz ichaverardim qiynalmasmidingiz o'n besh xil giyoh qilib yo'q ichaveraman rosa eshitdim o ichmagan dorim qolmadi Yo, ona qarang e, kapsula ko'rinishda ichish qulay ekanmi oson ekan men dorini yutaveramanda e, mana tishim yo'q uchun ham chaynamayman ham shapillab yutib boraveraman keksa insonlarga deyman mana yoshi ulug' insonlarga o'sha oldinlari kukun holatda berardimda parashok qilib nutvani hmm. o'sha tarkibidagi giyohlarini ko'pchilik onaxonlarimiz qiynalardi ichaman deydi ichishadi lekin har bittasini damlab o'n beshta giyoh damlaguncha ona vaqt ketib qolardida buni ichi qalay ekan qulaymikan tomoqqa qo'yib yuborish ekan he men endi tushundim gapingizga u giyohni o'zini olib bersa talplardi dorisini olib kelib ham ichib ko'rganmanda qator qo'yib grammini grammiga qo'yib ham ichdimu uni eplab ichamadim achchiq yoki vaqt yoki vaqt hmm. kerak ammo buni bilmaysiz ekan ichaverasiz ekan ichirishlari qulay ekanmi qulay ekan rahmat bolam tan sog' bo'lsin ona bizlarni mana kuzatib turgan ijtimoiy tarmoqda yurtdoshlarimizga nutva olmoqchi bo'lgan shunaqa kasalga chalingan yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz nutva so'rasa sizdan nutva to'g'risidan mana shunaqa kasallar issin deyman issin hidoyat hammasiga shifoida Alloh beradi sababsizlar bolam to'ppa to'g'ri ichsin deyman avvalo Allohdan Allohdanda Alloh shuni sabab qilib qo'ydi sizlarga inshaalloh endi shifoni Alloh beradi sabab sizlar sizlar bolam inshaalloh yaxshi bo'lib qolsam kunlar isib ketsa pullarim bo'lib qolsa yana olib ichishni boshlayman nasib qilsa xudo xohlasa Alloh Alloh umr bersa inshaalloh hali bundan ham ko'p yashaysiz ona xudo xohlasa inshaalloh akaniz kelsin bolam ashnaqa hurmatli kuzatuvchilar yurtdoshlar ko'rib turganinglar bu reklama emas bu mana onaxonimiz 73 yoshdalar bunaqa yoshda insonlarni hozir barmoqda sanasak juda ham kam avvalo Alloh shifosini beryapti bizlar sababchi bo'lyapmiz agar sizlarda ham shunaqa kasalliklar bezovta qilsa bel og'riq oyoq og'riq artrit artroz ko'ksartroz gonartroz kabi og'riqlar bezovta qilsa bemalol shu ekranda ko'rib turgan raqaminglarga qo'ng'iroq qilib barcha sizlarga qiziq bo'lgan o'zinglarni qiziqtirgan savollarga javob olishinglar mumkin bizlarni kuzatishda davom etinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar xudoga shukur mana shunchalik bo'lib qoldim allohga shukur hassasiz turolmas edim endi yursam oma hassa bilan yuraman olloh shifo bersin hammamizga Öylece maksatımız yolla yetişsin, perverdi gör. Şifa da Allah versin, sebepçi bulsun.